ڈا ڈا لچھ روپیے ڈبل سٹور ولس ڈایا لچ سنگل سٹوری ولس سو لچھ ووری ٹوٹلی کھینکس دماس تم میزور مکان گھر گھر پہ اڈیو سوری مکان تڈ گوپن گانوں سڈو بیس گھر کٹم تم تڑے ترنوائی گھر کے باقاق محمد اقبال ڈار تور مکان تمس تہین Banamot kya was piti piti piti piti piti piti taas da sam akiler dras taas. Nalis zort te drain. Korayni moj dos pat mutio ha bahavani te taitet. Ko alin ti toit lacha strapio stroimi ak pis draun. Bios ti sa kagam zma gai no kahyetet. Dünya az bağlar uçtu kadayız kadayız kadayını yoldu uçaşkın bir uçtu kilona bana hasta maşa uçaşsaydı. سۄ کھَکھ گٔے قۄرانہِ مٔجدَس پٮ۪ٹھ مےٚ چھِ وۄنۍ گوٚو نٔے نٔو کھَکھ ییٚتٮ۪تھ نوٚو کَران وُمبرِ اوس زیوٗنمُت بَنومُت شُریو پانہٕ بٲژو دۄیو اَکُے ٹاس درٛاس وٕنکٮ۪نَس تُرٛواہ ژۄداہ ؤری تَتھ منٛز بَسان تہٕ مگر وۄنۍ چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ تہِ سہرا زٔمیٖنہِ سیرو سُہ سُہ تُلِتھ تہٕ اَدٕ بَنوو یہِ مکان بیٚیَن حظ چھِنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ اَمہِ علاوٕ بَس حظ بیٚیہِ چھِ أکیٛاہ یِم شُرۍ حظ چھِ کورِ حظ چھِ خانٛدرَس وازمَژٕ کورِ چھِ خانٛدرَس وازمَژٕ وۄنۍ یِہُنٛد تہِ چھُ پَران تہِ چھِ یِمَن تہِ چھُنہٕ کانٛہہ سہرا تہٕ مےٚ مُتعلِق حُکام سے ییٚلہِ تہِ چَکَر دِیُن کہِ خانہٕ پورہ مےٚ ہوے حادثے پَتہٕ غورو فِکِر کَر کہِ فوری طور اِمدادی جایہِ تاکہِ وہ بیٚیہِ راحت کہِ زندگی بَسَر کَر سکے مےٚ ناظرین سے بہٕ گُزٲرِش کَر تہِ یِم کہِ سِکریٖن پَتہٕ دِیو یہِ نمبر پَتہٕ فون کَر کے ڈِسٹِرٛک بَڈگام کہِ ڈی سی پَتہٕ دَباو ڈال دے کہِ وہ خانہٕ پورہ مےٚ ہوے مَسلہٕ حل کَر دے مےٚ رفیٖقہ خانہ پورا بڑگام سے کشمیر انہرڈ کے لیے